Ja, also das war wenigstens eine in der map Alles klar, Insta-Exhaust. Ah ne, wir haben alle One-Shots. Ich würde gerne das Text blenden, in dem das du gerade reinrennst. Lass mich das Text blenden. Lol ich geht, jetzt auf zwei. Oh mein Gott, Alter. Ich hab das Hex geklemmt. Nice. Das, oh mein Gott. Ist das kein bekanntes. Alter. Ich hab's gesehen und Alter. Hm? Ernsthaft denn? Ernst? Hm? Ernst? It's, just,